Anuka è una pianta di montagna tossica tossica, come mamma ta! che era utilizzata assai non dai pastori. Ma per chi era utilizzata se l'è tossica? E beh, era adoperata per certi affari, a roba, i denti e i veriti d'animali. Yeah, per chi fa male a un animale per guariscialo, passa o che tu ma fa farsi male a sé. Mmm, ullala! I pastori si erano avvisti che annanto a sta pianta mignocoli non ce n'erano mica. Tanto si punia i amboni di Anuka annanto a un caju. O si metia un caju annanto a nuca intrecciata. Ma una volta che il caju ha fatto a sua crustula, a sua corteccia, così no, il tossico entra in, in un caju. Mm, un po' come te con le eri carca acne, sta bella crustula che ti faceva una protizia contro i doni, né? Eh? O allora si appiccava a nuca in casa, due passavano i moschi, così, con la nuca, non giungevano più. Aiutava gli stessi a quei francesi i denti merti awa. Quando c'era un dente caunato, si metteva una sgarba di radica fresca in un tavolo mentre 24 ore, o un giorno se tu preferisci, ma è stessa affare. O allora si metteva qualche gocciola di zucchero con un cotone annanta un dente merzo. Si dice che la fara viaggia di no per i persone che correggiano assai. Ci voglio mettere radica o zucchero in, in, in un tavolo. In ottavo Ma attenti, non ci vuole mica toccare i denti sani, così no saranno necrosati. Cosa hai fatto? Sono un vero corpo, metto a noca, poco faccio poco bianchisce. Per animali veriti che i piaghi. si pigliava usuto di anoca con un pistello e usilagava macerà una dote Dopo ci ora per schizzare paschisa iuam che provocano infezioni. O allora c'è un metodo senza pistello. S'accendia il volo e il carto faccia su da a pianta. Si faccia di no un prodotto contro il topico a nucca. Si metteva a ratica di anota tagliata in pezzi e bollita con il grano. Una volta sdigato, il grano, con i tossini di, di anuca, beh, tombava ai topi. Sadhupravani dino i ikashi di anuka pabia acqua. C'è un detto che dice è falso come anuka quando una persona pari bella ma che la è merza. Ora sapete tutto di anuka, tanto attenti e io vi dico a presto!